бүгінгі қарастыратынымыз алпыс алпыс бесінші нұсқа қаңтар айында келген екі мың жиырма бірінші тест сонымен кеттік олай болса бізде бірінші сұрақ бір бірінен белгілі r қашықтықта орналасқан әрқайсысының массасы м екі талдап қойған бетіңдер азамат А... Ага. f күшпен тартылады иә енді бұл жерде біз қалай істейміз бұл жерде біз f1 f2 f1 дегеніміз g m1 m2 бөлінген r квадрат бөлеміз g m1 m2 r квадрат так но жерде мас бізде G-лар қысқарады сол кезде f1 f2 үстіндегі m1 m2 астына r түсіп кетеді квадрат астындағы массалары 2 m нен дейді да демек 4 m квадрат деп алсақ болады иә. және бұның r жоғары қарай шығып кетеді квадрат сол кезде екеуінің массалары квадраттар болып кетеді r-дің квадраты астында r квадрат ә, ана арақашықтығымыз төрт есе ә, екі есе кеміген болса ол төмен қарай екісі төрт болып түсіп кетеді иә төрт және төрт м квадрат м квадрат кетеді р квадраттар кетеді сол кезде не қалады f бір бөлінген f екі бір бөлінген он алты қалады осы жерден f екіні табатын болсақ f1 көбейту 16 қалады қараңыздар сол кезде в жауабы болады баржадағы жүкті сүріп алғаннан кейін оның шөгімі 60 сантиметрге келген демек аудана берілген болса ауданы берілген болса онда салмағы қалай болады салмақтың формуласы бізде mg-ға тең массаны ашатын болсақ ро виға тең болады g ал көлемнің өзін ашатын болсақ s көбейту h-ға тең демек ро s h g деп аламыз так оның үш дәрежесі ауданымыз 240 жүз қырық одан кейін барып не біз биіктігіміз 0,6 деп аламыз. Яғни оған бар. Барлығын көбейтетін болсақ, барлығын көбейтетін болсақ, бізде неше шығады? Көбейтіп көрейік, конкретті салып. 144 көбейту оның 4 дәрежесі болады. оның біз мегаға келтіретін болсақ, 1, 2, 3, 7, бірде 44 қырық төрт мега ньютон бірде бір де қырық төрт мега сөз түсінікті ма үшінші есеп ә, гармоникалық тербеліс яғни бізге табу керек ең үлкен максималды жылдамдықты табу керек максималды жылдамдықтың формуласы бізде цикл және және xm бір рет туындалған кезде келіп шығатын еді иә. демек табатын болсақ міне ә, ненің орнында психологиялық орнында екі пи амплитудамыз үшке тең екі пиді көбейтеміз үшке демек алты пи метр бөлінген секунд өйткені мына жерде метрмен қарастырған демек алты пи метр түсейік келесі қалыпты жағдайдағы екі моль газдың алатын көлемін тап дейді жалпы бір моль газда көлем мынаған тең болса демек екіні көбейтеміз жиырма екіде төртке сонда қырық төртте иә литр болады сонда ответ а болады әрекеттік бесінші сұрақ идеал жылу машинасының жиырма 25 қыздырғыш температурасының салқындатқыш температурасына қатынасын тап так пәктің формуласы бізде бір азайтылған температура екінің температура бірге көбейтілген және жүз процент бар так бізде 25 болса тең бір азайту т екі т бір жүз жүз бен жиырма бес қысқартатын болсақ мына бетте нөл 25. Бір азайту Т2 бөлімен Т1. Бұл 2 т дегеніміз бір азайту 0,25 деген сөз. Мен 0,25-ті келіп жазайын қараңыздар. Бұл жерден бі 0,25-тің орнына мен 1 бөлінген 4 деп жазам ортақ болушы төрт теңге сол кезде т екі бөлінген т бір үш бөлінген төртке тең қыздырғыш температурасының салқындатқыш температурасының қатынасы бізде мынаның керісіншесі болу керек иә демек т бір бөлінген т екі неге тең болады сонда төрт бөлінген үшке тең болады иә мына жақта салқындатқыштың жылытқышқа ғой ал бізге сұрап жатқан жылытқыштың салқындатқышқа демек төрт бөлінген үш шығады жоқ жоқ салқындатқыш бізде т екі болады суытқыштың температурасы т екі жылытқыштікі т бірге тең болады бізге қыздырғыш яғни осы қыздырғыш температурасы т бірдің т екі қатынасы сұрап жатыр сол үшін біз мынаны төңкеріп алған кезде осылай өзгереді деген сөз ғой иә <coughs> түсіндік па кеттік суретте идеал газдың бір күйден екінші күйге өткен кезде қысым мен температура тәуелді график көрсетілген газдың көлемі қалай өзгереді дейді газ көлемін өзгерісін табу керек қараңыздар мынау температура мен қысым өзгеріп жатыр демек көлем константа болып тұр иә бұл бүйтіп қарайтын болсақ не істеп жатыр бірдей өзгеріп жатыр ма көлем не істеді сол кезде иә бүйтіп қарастыратын болсақ қараңыздар бүйтіп қарастыратын болсақ өзгерген жоқ қой дәл сондай дәл сондай неге ауытқып деген сөз сол себепті бұл жерде не болады өзгермейді деген болады өйткені константа деп тұрмыз ғой тұрақты деп айтып қойдық та міне қараңыздар тұрақты деп қойдық сол себепті өзгермейді деген болады бұл жерде жетінші сұрақта бізге ә, радиолокатор десе бітті радиолокатордың формуласы қандай еді радиолокатордың формуласы қандай еді бізде аха демек осы жерде үш көбейту онның сегізін көбейтеміз онның минус үшіне бөлеміз екіге қысқарады саламатсың ба рауана көбейту онның а жақсы екіге бөлеміз сол кезде бір де бес көбейту онның бесі болады демек бұл деген сөз бізде неге тең болады 150 километрге тең болады иә ответ а түсіндік ба? кеттік ары қарай магнит индукциясының векторын берілген индукция берілген бұл деген сөз в және ұзындығы l күш f қатен. тең ток күшін тап дейді негізгі формула қандай бил иә осы жерден күшін табатын болсақ f бөлінген l алты көбейту онның минус үшін бөлеміз астында отыз көбейту онның минус үш екі көбейту онның минус бір дұрыс па мынау мынау кетсін кетсін астында не қалды сонда үстінде алты қалды астында алты қалды бұл тоғызыншы есеп күміс берілген протон саны протон саны дегеніміз бізде z деген сөз негізі x элементінің а деген атом саны мынау z деген протон электрон реттік номер демек протон саны неше болады сонда қырық жеті болады иә түсінікті ба есептеудің қажеті жоқ түсінікті ма бұл жерде протон саны деген уже өзгермейді сол қырық жеті электрон саны да протон саны деген оныншы есепте <clears throat> бөлмедегі құрғақ термометрдің көрсетуі 18 сегіз ылғалдікі он бөлменің ауа ылғалдығын табыңыз дейді міне қараңыздар мына жерде құрғақ және ылғал термометрдің көрсетуінің айырмасы деп тұр мына екеуінің азайтындысы неге тең төртке тең ғой иә дұрыс па төртке тең міне демек салыстырмалы қалдық неге тең болады соның астында соның астында тұр неге тең болады деген сөз 65 болады деген сөз так мына жерде қараңыздар мына екеуінің азайтындысы бізге төртті берсе демек төрт мына жерде тұр иә азайтындысы ал бұл қалдық неше болады сонда 65 ке тең болады сол себепті бұл жерде салыстырмалы қалдық алпыс бес деп аламыз түсіндіре алдым ба кестемен кеттік ары қарай горизонтал қозғалып келе жатқан автокөлік қозғалтқышы ә, тарту күші берілген 1350 ньютонға тең иә мынау ә, үйкес күші берілген және ауыр ауаның кедергі күші берілген демек былай аламыз былай қараңыздар осылай қарасақ горизонтал деген екен ғой демек горизонтал болса не болады жай ғана түзу болады иә солай салайын жай ғана түзу мына бір денені алайық былай қарай тартқан кезде бізде 1350 ньютонмен тартады бұған қарсы күш үйкеліс күші иә ол нешеге тең 400 жүзге тең ал төмен қарай бағыттайтын бізде 350 яғни мына екі күшті бұл жеңу керек та мынау сол кезде қандай күшпен әсер етеді дейді да демек 1300 елуден азайтамыз төрт жүзді азайтамыз үш жүз елуді сол кезде неше болады бір минут әлия басқармасы не барып келе сала өзім барып келе саламын да болмаса сіз отыра беріңіз алып келе саламын ғой қай а хоп так э, сәл өзіріс болды қай жерге келдік біз азайтындысы неше болады дедік азайтындысы неше екен 600 ньютон деген сөз иә бар ма а болады иә кеттік ары қарай он екінші есеп перпендикуляр болса не болады уже перпендикуляр деген сөз болса былай деген сөз ғой иә э? мына беті үш ньютон мына беті төрт ньютон бізге мынаны табу керек демек f тең түбір асты f бірдің квадраты f екінің квадраты f дегеніміз m ға тең болады түбірден неше шығады түбірден түбір так түбірден бес шығады иә осы жерден үдет тапқан кезде бесті бөлеміз массамыз беске бір метр бөлінген секунд квадрат иә азамат красавчик иә дұрыс айтасың так е болады сонда иә массасы берілген изохоралық қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері дейді изохоралық қыздыру үшін дейді так олай болса біз не істейміз изохорада изохорада ә, э, жұмыс неге тең еді нөлге тең еді иә ал q неге тең болатын еді энергияның өзгерісіне тең болады деген сөз демек q тең ә, э, гелий неше атомды гелий бізде бір атомды иә үш бөлінген екі ә, масса бөлінген маляр масса рт үшті көбейтемін массаға масса дегенім екіге оны көбейтеміз 8 де 31-ге азамат көбейті отыра берсен 40-қа көбейтеміз бөлеміз астында 2-ге және 4 көбейту 1-2-3 дәрежесіне минус 3-ке олар қысқарады 2 ле қысқарады 3-ті 8 де 31 көбейтсек шықып тұрыйген ғой болды көбейту 10-ның 3 жоғары шыққан кезде 4 мамен 4 болып кетеді неше болады екен үшті сегізде отыз бірге көбейтсек жиырма төртте тоқсан үш көбейту онның төрт дәрежесі бар да бірақ бізде бұндай вариант жоқ бізде екі жүз қырық тоғыз иә екі жүз қырық тоғыз солай ма ә, бір түрі Әзерде, мына жерде үш көбейту онның үш дәрежесі болады демек бұл қайсысы болады е болады деген сөз иә міне так кеттік он төртінші сұрақ теориялық сұрақ магнит өрісінде ұзындығы бір метр өткізгіш тұрақты жылдамдықпен қозғалады өткізгіште пайда болатын индукциялық электр қозғаушы күш ең үлкен мәнге ие болады егер өткізгіш қалай болса әрине өткізгіш перпендикуляр қозғалса яғни индукция сызықтарына перпендикуляр қозғалса ол кезде не болады екен ең үлкен мәнге ие болады деп қарастырады яғни формуласы қандай еді бізде эллипс қозғаушы тең индукция l в синус альфа деген сөз яғни а болады он бесінші сұрақ горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дененің ұшу қашықтығының ең үлкен болатын бұрыш яғни ә, неше градуспен лақтыратын болсақ ол ең үлкен қашықтыққа барады дейді да бізде бұған байланысты ә, бір ойынның түрі бар еді андай angry birds пе айтқандай андай ойнап едік қой әбден сол ойында да көрсек болады немесе тоғызыншы класстың материалында жаңағы көкжиекке бұрыш лақтырған дененің қозғалысы зертхана жұмысы бар сол кезде айтқан болатынбыз қырық бес градуспен лақтыратын болса ол ең ұзын қашықтыққа түседі екен топ не болса да да демек бұл 45 градус деген сөз окей қырық бес градуспен яғни қараңыздар 45 градустан жоғары болса былай түсіп қалады да міне бүйтіп түседі деген сөз а одан төмен болса былай түседі деген сөз сол себепті 45 градус ең ұзын қашықтыққа барады деп аламыз он алтыншы есеп екі мотоциклының қозғалыс теңдеуі берілген олардың кездесетін уақытын тап дейді жалпы бұл жерде ең қарапайым әдіс қандай x бір тең x екі деп аламыз оң қосу т квадрат тең жеті т демек осы жерден біз былай теңдеуге келтіріп алатын болсақ т квадрат азайту жеті т иә қосу он тең нөлге деп аламыз мынау не болды уже бізде Но бізде бұл айтқан кезде дискримент болды. Иә. Сол кезде бізде дискримент қысылаған кезде b квадрат азайту 4a s. 49 азайтамыз. 3 Шоң көбетсек 49 но 49 түбірасынан 3 шығады. Иә. Демек, т бір табатын болсақ жеті азайту үш бөлу екі так бұл неге екі секундқа тең болады т екіні тапсақ жеті қосылған үш бөлу екі тең ол бес секундқа тең болады иә получается бес пен екі секунд деген бар ма бізде бар екен е болады иә түсіндік па немесе былай істесеңдер болады ә, ең оңай тәсілін айтайын бұндай есепті егер дискриминантты білмеген жағдайда мына екеуін теңестіргеннен кейін уақыттарды қойып көре саласыздар болды қайсысы екеуі қай уақыттарды қойған кезде теңеседі болды автоматты түрде да түсіндік па кеттік ары қарай ортасы кранмен қосылған екі бірдей ыдыстағы азот молекулалар саны бірдей бірінші ыдыстың молекула орташа квадрат белгі кранды ашқанда э, осы орташа квадрат жылдамдықтарды табу керек так бұл молекулалық физикада формула бар еді иә түбір астында ә, в бірдің квадраты қосамыз в екінің квадраты бөлу екіге деген ол кезде э, екі жүздің квадраты қырық мың иә қосамыз алпыс мың бөлеміз екіге оның түбірасынан шығарамыз сол кезде үстінде э, екі жүз мыңды екіге бөлсек жүз мың жүз мыңнан түбірасты үш жүз он алты метр бөлінген секунд болады калькуляторға салып шығаратын болсақ формула мынау әрекеттік өкпелі q заряд r қашықтықта ә, осындай потенциалы тұрады осы зарядтың ара қашықтығын тоғыз r нолевой қашықтыққа алып барсақ ол кезде потенциал пайда болып тұр демек зарядта не болып тұр тең болып тұр бізде фи тең к q бөлінген r еді ғой иә осы жерден q тапқан кезде ә, q тапқан кезде фи көбейту r болады иә мына екеуін color теңестіріп алсайық сол кезде мынаған тең болады иә сол себепті фи бір р бір тең фи екі р екі дейміз осы жерден фи екіні тапқан кезде фи бірді көбейтеміз р бірге бөлеміз р екіге фи бір р бөлінген астында р екіміз неге тең тоғыз рге тең рлер не істейді қысқарады фи бөлінген тоғыз қалады фи бөлінген тоғыз деген бар ма әрине бұл жауап болады деген сөз иә солай ма 19 он тоғызыншы есеп толқынның ұзындығы берілген дифракциялық тор оп дифракция қалай еді бізде д синус фи тең к лямбда деген форма бар еді бізде бүйтіп жазып қояйық синус фиіміз тең x бөлінген l-ға тең да демек d x бөлінген l тең э, лямда к ға тең к мыз бізде мына жерде беріп не деп береді оны k ны реттікпен қарастырады так екінші максимал иә екі емес екі ғой бізде әлде бір ме екінші максимумға дейін қазылғанда. иә екі екен демек осы жерден біз дана тапқан кезде формула қалай болады ә, лямданы көбейтеміз қаға, ға көбейтеміз әлға, ға бөлеміз астында x ке так лямда бізде 750 көбейту оның минус 9-ы к дегеніміз 2 ә, l дегеніміз бізде 1 метр иә екранға экранға ғара арақашықтық 1 метр бөлеміз астында 15 көбейту оның минус 2 дәрежесі Так, сол кезде мына иконы көбейтінісі 1500 бола 1500 көбейту 10-ның минус 3-і, астында 15 көбейту 10-ның минус 2-сі. Так, мына қысқарып кете ма? Мына иконы қысқарып жүрсек болады ғой, ә? Мынақты неше қалады? Минус 1 қалады. Сол кезде мына мен мынау кетеді, мынақты минус 1 қалады он бес он бес кетеді сол кезде бір қалады мына бір жоғары шыққан кезде көбейту онның бір дәрежесі бұл он ау а бізде тоғыз а мына жерде тоғызымыз бар айтқандай а біз тоғызды мүлде ескермей кеттік қой деймін сол жерде а біз үш деп кеттік демек мына жақта неше бар тағы м көбейту онның минус алтысы бар ғой сонда иә демек ол он ә, микро мета деген сөз так ол ответ д ма д болады деген сөз ары қарай суретте тербелмелі контурдағы ток күшінің гармоникалық тербелісінің графигі көрсетілген бір микросекунд уақыт мезетінде бір микросекунд мына аралықта деп тұр ғой міне осы аралықта қалай болады дейді яғни бізге <clears throat> бір метр секунд ә, микросекундта ол қандай энергия болады деп тұр да ол кезде ә, бізде ток күшіге байланысты болғандықтан біз не деп аламыз бұл жерде конденсатордың энергиясы нөлге тең болады ал катушканың энергиясы не болады максимум болады деген ережеге сүйенеміз сол вариантты іздейміз ә, мынау болмайды уже өйткені мына жер жазып максимум болмайды мынау да болмайды есе артпайды о нөлге тең болады дейді міне дұрыс конденсатордың энергиясы нөлге тең катушканың максимал демек с себебі ә, бізде естеріңізде болса энергия тең li квадрат бөлу екі деген ток күшіміз максимал болып тұр мына жерде получается бұл жерде бізде осы катушканың энергиясы болады деген ответ с теориялық сұрақ жазып қойсаңыздар болады мына жауаптары кейін сіздерге көрсеңіздер так біз контекстке келдік мына контекст талдаған беріңіздер әлде талдамадыңыздар ма математикалық маятник <clears throat> жақсы талдап кетейік оқушының математикалық маятник тербелісін зерттеу үшін массасы 2 килограмм так масса тең 2 килограмм жіпке ілінген суретте көрсетілгенде тербеліске келеді жүк ә, т тең 20 секунд n тең 10 тербеліс g тең бізде 10-ға ал p квадрат тең 10-ға болды кеттік бірінші период тап дейді период тапқан кезде форма қандай еді 20-ны бөлеміз 10-ға иә қысқарады 2 секунд а одан кейін маятың жиілік табатын болса форма қалай болады бір бөлінген период бір бөлінген екі ол нөл бес герц түсінбей қалсаңыздар бірден сұраңыздар иә үндемей отырмайық бұл жерге түсіну үшін не жатсыздар ұзындық тапқан кезде не болады екі пи л g иә осы жерден l тапқан кезде g бөлінген 4 пи квадрат мынау бізде период екінің квадраты 4 g 10-ға тең бізде міне бағана айттық пи квадрат онға тең деп алдық да демек ол асты не болады қырық қысқарып кетеді неше бір метр болады деген сөз иә дұрыс па так маятиктің циклдық жиілігін тап дейді ол екі пи бөлінген периодқа тең Екі пи бөлінген екіге ге қысқарады пи демек пи дегеніміз ол неге тең 3 он 14 тең ответ 3 те 14 төрт д иә келесі Әлінген жүктің тепе күйіне өту жылдамдығы жалпы бізде мына жерде қарайтын болсақ мына жерден де, жылдамдық қандай жылдамдық өтеді дейді барды келді барды келді демек не деп аламыз Бұтен, тең бөлінген екі в дегеніміз түбірасты 2 gh бөлінген 2 так h дегеніміз бізде жоқ синус альфа тең h бөлінген l деген бар я иә, бізде демек h табатын болсақ бағана 1 метрді көбейтеміз 0.5-ке. ол неге тең болады көбейтсек Өз шығады демек үстінде түбірас 2 10 0 5 бөлінген 2 тең дейтін болсақ мұнады түбірасын еші шығады так оннан түбіраз шығарайық оннан түбіразды аха соны екіге бөлсек үште он төртті екіге бөлсек бірде иә жуықтаған кезде бірде алты болады иә иә бірде алты болады ответ а кеттік жиырма алты қазір бізде бір екі минуттан кейін өшеді қайтадан жаңа конференция оқысамыз зымыран зымыранға старт бергенде жер бетінен 20 метр секунд үдемен 20 метр секунд үдемен не істеді ол <clears throat> үдемен тік жоғары көтерілді демек не болады осы жерде салмақ тау керек салмақ қандай салмақ бұл жерде асқын салмақ жи қосылған а қосылғаны асқын салмақ болса иә так м деген 80 80-ді көбейтеміз 20-ға 10-ды қоссақ 30-ды ол нешеге тең 8 жері 4-іміз 24 па артына 2 нөл қосылады иә ол деген сөз 1 2 3 төрт демек 2-де 4 кило ньютон а және f болады иә так кеттік ары қарай так қараңдар мына жерде бізге массаны тап дейді массаның формасы қандай ро виға тең ал көлем неге тең еді с қа тең демек формула не болады сонда ро с h болады ро бізде неге тең болып тұр не он жетіде үш көбейту онның минус үші с деген ауданымыз бізде он көбейту онның минус төрті ал мынау бізде 15 көбейту 10-ның минус 2-сі сол кезде барлығын көбейткен кезде бізде неше шығады барлығын көбейтсек ә, бізде 26-да 25 шығады иә көбейту 10-ның неше дәрежесі минус 9 демек жоқ минус тоғыз емес минус сегіз емес так сонымен дауыс естіліп тұр ма дауыс естіліп тұр ғой иә дауысы так жалғастырамыз сол кезде бізде мына жерде екі де алты көбейту онның неше дәрежесі минус алты килограмм болады екен ондай вариант бізде бар ма әрине бар бір екі иә екі жауап болады екен болды ары қарай кеттік дауыс естіліп тұр ма дауысы жұмыстың зарядқа қатынасы Демек ол деген сөз алты көбейту онның минус алтысы бөлінген екі көбейту онның минус тоғызы қысқарса тең үш көбейту онның үш дәрежесі вольт бұл а жауап болады және аш болады иә кеттік отыз үшінші сұрақ қалта фонарына арналған шам астында он бір жарым және нөл екі ампер деп жазылған жұмыс режимінде кедергісімен қуатталды кедергіні табатын болсақ кернеуді бөлеміз ток күшіне кернеу бірде бес бөлінген нөл екі бұл деген сөз ә, бір жарымды екіге бөлсек ә, бізде нөл жетпіс бес болса екі жоғары шығады сонда жеті де бес болады иә ал қуатты тапқан кезде ай у деген формуласы бар еді ай бізде нөл екі бірде беске көбейтеміз так отыз э, то есть екі үш нөл үш нөл үш ватт так жеті жарым нөл үш иә не ғана болады екен отыз төртінші сұрақ бұл жерде ә, э, гелий гелий неше атомды гелий неше атомды бізде бір атомды иә ішкі энергияның формуласы үш бөлінген екі н р т бөлінген на Олда, үшті көбейтеміз бірде сегіз көбейту онның жиырма екісі сегізде отыз бір және қырық жеті градус бізде ол кельвинге айналдырсақ үш жүз иә дұрыс па қате кетсе айтыңыздар ә, алтыда нөл екі көбейту онның жиырма үш дәрежесі десек қысқаратындар бар ма деген вопрос туындайды қысқартпай ақ қояйық біз жай ғана ә, сала салайық конкуратор бәрін бізге есептеп бере салсын иә басты ауыртпай ақ қояйық үшті көбейтесі бірде сегізге көбейтеміз сегізде отыз бірге көбейтеміз 320-ға. Бөлеміз 2-ге, бөлеміз 6-дан 0-2-ге, бөлеміз болды. Сол кезде неше шығады дейді? Нау, бізге қажет жоқ екен. Тейін, 119, да, бізді 6 көбейті 10-ның жоқ бізде мына жер былай болып тұр тағы бір былай жылжиды екен ғой былай болып тұр иә былай былай болып тұр сонда мынау мынау көшірейікші қараңыздар алты түр жоқ та қазір үтір жылжытамыз так алты көбейту оннан үш пен жиырма үш пен жиырма екі қысқарса жоғарыға шығады ол минус бір болып шығады иә бір өтір былай жылжиды сонда жүз он тоғызда алты джауль десек бола ма тек қана бір ақ жауап болады екен да а болады ары қарай теориялық сұрақ ары қарай теориялық сұрақ бізге не дейді барлық нүктелердің потенциалдар бірдей болатын бет ол қандай бет әрине барлығымыз білеміз потенциал болса бұл потенциал беттер деп айтқан болатынбыз эквипотенциал беттер теориялық сұрақ жазып аламыз жарықтың ортада түзу сызықты таралуына байланысты табиғатта байқалатын құбылыстар дегенге біз оптика тарауын түсіндірген кезде толыққанды айтқан болатынбыз бірінші бұл күннің несі тұтылуы иә күн мен айдың тұтылуын айтқан болатынбыз екінші көлеңкенің пайда болуына айтамыз яғни күннің тұтылуы мен көлеңкенің пайда болуы жарықтың ортадағы жүздықта таралуына мысал бола алады бірден бір мысал болады иә түсінікті ба? так тік жоғары дейді салмақ ол қандай салмақ асқын салмақ байқайтын болсаңыздар асқын асқын салмаққа байланысты екінші есеп келіп жатыр иә қандай керемет мына жұмысқа кімге түссе де қандай бақытты жан так он ішінде мынау үш деген отыз деген сөз мынау отызға онды қоссақ қырық қырықты көбейтеміз онға ол төрт жүз иә бір тақырыпқа екі есеп өте тамаша бұл оқушының бағы жанды деген сөз бірақ жауап болады иә ал енді үдеуін табу керек екіншісі үдеуін тапқан кезде қалай болады үдеуін тапқан кезде қалай істейміз айта аламыз ба так бүйтіп жазайын мен сіздерге үдеу тең бүйтіп жазып қойған үш чи деп қойған иә демек үдеу неге тең үш көбейту он ол деген сөз отыз метр бөлінген секунд квадрат деген сөз ба е қараңыздар мынау үдеу ғой бізде демек три болады деген сөз да вот екі ответ осылай шығара саламыз келесі тұрақты қысымда о бізде изопроцесс қысым тұрақты болса не болады ол қандай процесс яғни қысым деген барос яғни изобара демек формула қалай келеді ол кезде көлем бір т бір тең көлем екі т екі деп аламыз кім ашқан бұл заңды дейтін болса не дейміз керемет енді қараңыздар тұрақты қысымда 300-ден 750-ге дейін қыздырғанда нәтижесінде көлем 6 литрге артты дейді демек көлем бастап көлем тау керек бастап көлем бөлінген т нолевой тең көлем екіміз 6 литрге атқан болса көлем нолявой қосу 6 литр дейміз бөлеміз т мына жерде осы жерде не істейміз мынауымыз неге тең үш жүзге тең иә үш жүз деп қояйын мынауымыз бізде жеті жүз елу дедік тең ә, одан кейін ә, <clears throat> көлем нолевой қосамыз алты бөлеміз астында жеті жүз елу так жеті жүз елу көлем нолевой тең үш жүз нолевой қосылған үш жүзді 6-ға көбейтсек неше болады? 18.00. я. Демек, 750-ден 300-ді азайтсақ 450 я, налявой. Тең 1800 көлем налявой тапсақ 1800-ді деге бөлсек 4 литр болады, я. Иә. 4 литр. Бір жауап, екі жауап, и екі жауап келесі екі жартылай ыдырау периодына тең уақытта радиоактивті элементтің ыдырайтын бөлігі дейді жақсы біз қалай істейміз n тең n нолявой екі минус т бөлінген период деген формула бар еді иә демек тең n нолявой екі үстінде уақытымыз екі т дейді да минус екі т бөлінген т қысқарады сол кезде n тең n нолевой екі минус екі дәрежесі бұл деген сөз n тең n нолевой бөлінген төрт деген сөз иә дұрыс па мына төрттен бір болса мына жақта неше болсын да төрттен үш бөлігі ма получается ол бізде қалған неше болып тұр төрттен үш бөлігі үшті төртке бөлсек неше болады сонда 0,75 жетпіс ма нөл так арай деп тоқтайды біз. так бір нұсқаны аяқтадық сіздерге жалпы қалай болып жатыр нұсқа талдап жатырмыз пайдалы болып жатыр ма негізі нұсқа талдау қаншалықты пайда болып жатыр ә, түсініп қысқа нұсқа формула үйреніп жатырмыз ба пайдасы тиіп жатыр ма негізі